Celso, a água é importante para a gente, mas também para o planeta. Isso mesmo. O que seria de nós se a água de repente sumisse do mapa? O que seria de nós, do nosso almoço, do nosso jantar, do cafezinho com pão? tem pra lavar. No calor de rachar, Cascão ficaria feliz. E todos usariam o vendedor do nariz. Yeah. Uapapá, uapapá, uapapá. que seria de nós se a água de repente sumisse do mapa? que seria de nós, do nosso almoço, do nosso jantar, do cafezinho com pão, do tanto de roupa que tem para lavar? Por isso não surge as águas do rio, e o rio bonito agradece, feliz e sorri. ciência cultural, todo mundo